في خاطر الصوت الجديد يدوم الستر عليه المختار ولد عيسى وقدم العرش وعابدين ضربوا نتاع لا بريفيكتير والجماعه صحيتو صحيتو خاطر الرجال جميع من الليل لليه العيلة ينصبها سبع أيام يوم أنا وخالتي اشتدت وذا الزينة

أسطوانات صوت جديد قدمنا لكم الشيخ الريميتي الوهرانية والقصاص والحاج الحبيب والمنور